今天点了什么？干的。不要偷吃。牛肉吧。嗯。特写，超级特写。 味很香，有有咖喱味，很够味，有点红烧的味道，不知道为什么。红烧牛奶。嗯。差不多荷包蛋是全熟吗？是全熟的蛋。哦。分熟。有了。嗯。 <laughs> 这就这样。满满的料。 戴了一边耳环的 U E，这个叫什么？黑糖伯爵奶茶。OK。我每次看到这种看起来突突的感觉就很好敲。是糖。哦，你这样玩固定是可以的吗？ 好，请喝。他感觉会喝个一嘴。我烫烫看。嗯上面满满的黑糖。我觉得有香。好。 我下次还是点焦糖好了，我想敲那个。那叫什么来着？烟熏鲑鱼，可是看到鲑鱼就是要点鲑鱼。OK。鲑鱼控，还有炒蛋、番茄，再到它的沙拉是什么间。胡吗？看起来很像。 镜头在点头。新鲜脆脆，好吃甜甜。要多吃蔬菜。吃完蔬菜之后，就开始吃很胖的东西。我在想，我要怎么拿起来吃呢？ 看你要吃相好，还是要吃相难看呢？没有差， <laughs> 好，但是我拿得起来。很怕一用力就把这个壳从牙烂。 <laughs> 酥脆感我喜欢。我听到酥脆声。好好我听到爆嘴的声音。 对对，我点的是花生拿铁，嗯嗯，冰的，冰的，这天气你喝冰的。我觉得花生跟拿铁，嗯，融合在一起了哈，味道好神奇哦，哦，咖啡跟牛奶，嗯嗯，然后加花生，对，然后吗？ 你说有那个花生脆糖的味道，闻起来，闻起来，然后喝起来是咖啡跟花生融在一起，a <laughs> m a z i n g 好冰，是不是融合了？嗯，融合了，大的味，嗯。 喝咖啡，可以来喝喝看，挺有趣的。我们另外一点的乌龙生乳酪蛋糕，那个一点一点乌龙茶，不辣的。 乳酪蛋糕的，然后用含含进去嘴巴里有乌龙茶，嗯，乳酪的味道比较多，生乳酪，软绵绵的，好吃。